በዚህ ቪዲዮ አምስት የተለያዩ ማንም ሊተገብራቸው የሚችሉና ቀላል የሆኑ ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ የሚረዱ ዘዴዎችን እንመለከታለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሰሙናታ Tube ተከታታዮች ይህ ዘወትር ማክሰኞ ወደ እናንተ የሚተላለፈው ዲናችንን በቀላሉ እንድንተገብር የሚረዱ አጫጭር ዘዴዎችን የምንዳስስበት ፕሮግራማችን ነው። ይህንንና መሰል ፕሮግራም እንዲደርሱ like፣ subscribe እና share በማድረግ የበኩልዎን ይወጡ። እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ከሚያደርጉን መካከል የምንቀራውን ሱራ መቀየር ነው። የተለያየ ሱራ መቅራታችን አይነተኛ የትኩረት ለውጥ እንድናገኝ ያደርገናል። አንድ አይነት ሱራ በተለያየ ሰላት የምንደጋግመው ከሆነ ያለምንም ትኩረት አላሁ አክበር ብለን ጀምረን እስክናሰላምት ድረስ ያለ ትኩረት እንጨርሳለን። ይህም አእምሯችን ስለሚለምደው ወዲያውኑ ያህንን ቀርተን እናሰላምታለን። ከዚህም ይልቅ ሁሌም በሰላታችን ሱረቱል ፈለቅ ብቻ የምንቀራ ከሆነ በሱረቱል ሁመዛ እንቀይረው። ሁሌም ሱረቱል ኢኽላስን የምንቀራ ከሆነ በሱረቱል ፈለቅ እንቀይረው። ሁሌም ሱረቱል ካፊሩንን የምንቀራ ከሆነ በሱረቱል ቁረይሽ እንቀይረው። እንደዚህ እያደረግን የተለያየ ሱራ የምንቀያይር ከሆነ ኢንሻአላህ ትልቅ ለውጥና ትኩረት እናገኝበታለን። ሁለተኛ እና ዋነኛው ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ከሚያደርጉን መካከል እንሰግድበትን መስገጃ መቀያየር ነው። ይህም ሲባል ማንኛውም ንጹህ የሆነና ሊያሰግደን የሚችል እቤት ውስጥ የሚገኝ በከለርም ይሁን በአይነት የተለያየ መስገጃን መጠቀም ማለት ነው። ሶስተኛ ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ከሚያደርጉን መካከል የምንሰግድበትን ልብስ መቀየር። በተለምዶ የምንሰግድበትን ልብስ በመቀየር የተለየ እናድርገው። ይህም ሀሳቡ በተለምዶ የምናደርጋቸው ትናንሽ ነገራቶችን በመቀየር ሰላት ላይ ትኩረት ለማግኘት ነው። ሙሉ በሙሉ ለእያንዳንዱ ሰላት ልብስ መቀየር ለማለት ሳይሆን ለምሳሌ አዲስ የታጠበ ሂጃብን በመቀየር የተለየ ሹራብ በመልበስ ወይም አባያ በመልበስ ብቻ አላውቅም፣ ለሰላት ብለን የሆነ ነገር በመቀየር ለዓለማቱ ጌታ ለመገናኘት ጸዳ ጸዳ ለማለት ለምን አንሞክርም? መራ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ሙሉ በሙሉ መቀየርን ላይሆን ይችላል። ትንሽ ነገርን ብቻ በመቀየር ትኩረት ሊሰጠን ይችላል። የታጠበ ልብስን መልበስ፣ የታጠበ ሂጃብን፣ የታጠበ ተቀሚስን ብቻ በመቀየር ትኩረት እንድንሰጥ ያደርገናል። እመኑኝ፣ ሞክሩት፣ ለውጡን ታዩታላችሁ። ይህ ሶስተኛው መንገድ ነበር። አራተኛው ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ከሚያደርጉን መካከል የምንሰግድበትን ቦታ መቀየር ነው። የምንሰግድበት ቦታ መቀየር ልክ እንደ መስገጃችንና ልብሳችን ቦታ መቀየራችን ትኩረት እንድናደርግ ከሚያደርጉን ቀላል መንገዶች ነው። ሁሌ አንድ ቦታ ላይ በአንድ መስገጃ ላይ ተጠቅመን ስንሰግድ እንላመደውና ትኩረት እናጣለን። ብዙ ነገር ልክ እንደ መስገጃና እንደ ቦታ መቀያየር ያሉ ነገሮችን ስናደርግ ደግሞ ትልቅ ለውጥ እናገኛለን። በተለምዶ ሳሎን የምንሰግድ ከሆነ መኝታ ቤት እንሞክረው። የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም እንችላለን። ውሃ ዳርቻ፣ የአትክልት ስፍራ፣ ግቢ ውስጥ፣ በረንዳ ላይ እንዲሁም ደግሞ መስጊድ ውስጥ መናፈሻ በመጠቀም ጸጥታ በማግኘት ኢንሻአላህ የሰላትን ትኩረት እናገኛለን። አምስተኛው ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ከሚያደርጉን መካከል በጀማ መስገድ ነው። በተለምዶ ብቻችን የምንሰግድ ከሆነ በጀማ ሰግደን እንሞክረው። አንድ ተጨማሪም ሰው ቢሆን ጨምረን እንስገድ። ቤት ውስጥ ሙሉ ወይም ብዙ ሰው ስለሆነ አይደለም ጀማ የምንለው። ሁለት ከሆንን ለብቻችን ከምንሰግደው የበለጠ ትኩረት እናገኛለን። አሰጋጅም ሆነን ተከታይም ሆነን በጀማ የምንሰግደው ሰላት ለብቻችን ሆነን ከምንሰግደው ሰላት የተለየ ትኩረት እናገኛለን። በተለይ ወንዶች ምን ለማለት እንደፈለግኩኝ በደንብ ይረዱታል። መስጊድ በጀማዓ ስለሚሰግዱ ለብቻቸው ቤት ከሚሰግዱት ሰላት የትኛው ትኩረት እንደሚያገኙ በደንብ እነሱ ያውቁታል። ሴቶችን ብንሆን በጀማዓም እቤት መስገድ፣ መስጊድን በጀማዓ መስገድ እንችላለን። እቤት ውስጥ ወንድም፣ ልጅ፣ አባት ወይም ባለቤቶቻችን ጋር በጀማዓ የምንሰግደው ሰላት ለብቻችን ከምንሰግደው ሰላት የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን። ወንዶች የሚሰግዱት የጀማዓ አሰጋገድ እና ሴቶች እቤት ሆኖ የሚሰግዱት የጀማዓ አሰጋገድ የተለየ ነው። ሴቶች ለብቻቸው በጀማዓ የሚሰግዱት ሰላት ላይ ሴቷ ወደፊት ወጥታ አታሰግድም። ተከታዮቿ በቀኝና በግራ በኩል ሆነው እሷ በመሃል ሆና ታሰግዳለች። ሁለት ሆነው የሚሰግዱት የጀማዓ ሰላት ደግሞ አሰጋጇ በግራ በኩል በመሆንና ተከታዩ በቀኝ በኩል በመቆም የጀማዓ ሰላትን በቤት ማከናወን እንችላለን። በወንዶቹ የጀማዓ ሰላት ላይ ሰላቱን የሚመራው አሰጋጅ ከፊት ሆኖ ተከታዮቹ ደግሞ ከኋላ ሆነው የጀማውን ሰላት ያከናውናሉ ማለት ነው። አጠቃለል ያህል ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ከሚረዱን አምስት ዘዴዎች መካከል የመጀመሪያው የምንሰግድበትን መስገጃ መቀየር ነው። ሁለተኛው የምንሰግድበትን ቦታ መቀየር፣ ሶስተኛው የምንሰግድበትን ልብስ መቀየር፣ አራተኛ የምንቀራውን ሱራ መቀየር፣ አምስተኛ በጀማዓ መስገድ ናቸው። ውድ የሰሙን አታቲዩብ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።